uh, <clears throat> ini lirik dari tim TKK dari Twing Wahyu Babai dan Mister Jikura. Oke. Okay? Rob Stone, two damn phones.